Взял с собой уксус, я оболью круг палатки для еду, чтобы животные или медведь, ну, животное любое, медведь, если пойдет на запах, то его перебьет уксусная кислота. Это я читал в интернете. Так я сейчас вот ну, так это выглядит мое жилище внутри. Довольно тут довольно просторно. Кошки, но я не закрыл не до конца этой. От а дождя потому что на улице даже не будет сегодня ночью. Так, про медведей. Во-первых, у меня что есть? Перцовый баллончик антидох. Им надо прыскать сразу в морду. Вот. И при этом еще можно использовать этот электрошокер. Они тоже боятся звука. Прыгнуть в лицо, ну и... Медведь улетит, убежит, я думаю я Ну и самое, если такое средство, если, допустим, я его вижу. Впереди это фальш-фейер. Тут надо открыть крышку, дернуть чеку и направить его в сторону огонь. Он подумал, что ну, они огня боятся. Где-то 30-60 минут горения этой штуки. Самое лучшее средство от медведей. Ну, и других животных. Но главное, что испугать. Испугать и там уже надо уходить с этого места.